Caterete paê, caterete, catere, cate, caterete paê, caterete, catere, cate. Embola, bola, embora sem rebolar. É Embola, bola, embora sem rebolar. É passo na avenida Entre nobres e caras de pau Sufocados no mesmo ideal Mas à mercê de um falso alento Eu me deito esperando Sorrindo ou xingando O que jamais teceu-me consideração Dança quem marcou

passo na avenida Entre nobres e caras de pau Sufocados no mesmo ideal Mas à mercê de um falso alento Eu me deito esperando Sorrindo ou xingando O que jamais teceu-me consideração Dança quem marcou Caterete pae, caterete, caterete, caterete pae, caterete, caterete, caterete pae, caterete, caterete, caterete.